Chimi, Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Pegawan, diiringi oleh Yang Mulia, pengiring yang ditentukan dan dikepalai oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Sanggamara Diraja, Major General Bersara, Pengiran Haji Ibn Basit dengan didahului oleh 12 sinipit dan diiringi oleh Yang Berhormat Pindah Tulai Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi yang berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan dan yang amat mulia Pengiran Ratna Wijaya Brigadier General Bersara Pengiran Haji Hasnan serta diikuti oleh alat-alat kebesaran diraja yang dibawa oleh awang-awang terdiri dari enam pedang dan perisai, enam tumpak penderangan dan empat kabuk dan panastan. Yang mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi pada ketika ini baru sahaja masuk ke dalam Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sekarang diiringi dan didudukkan di atas kasur dan damat menghala tempat persemayaman khas kebawahan mulia maha mulia paduka seri baginda sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lainnya. Yang mulia, Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Perangkatan Kemauan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja didahului oleh Panglima Diraja yang membawa pemuras dan karga sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal mewakili Yang Maha Mulia dan juga perhiasan empat duli yang teramat mulia duli yang teramat mulia dan perhiasan empat duli duli wazir Perangkatan Kuala Dunia Maha Mulia berkasi Pindah Sultan dan jadi Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh yang berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Perduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin Yang berhormat Pihak Datuk Seri Maharaja Datuk Perduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Aziz Yang Mulia Perdana Datuk Seri Setia Haji Bahrum Setia Ustaz Tetap Timbalan Setia Ustaz Tetap Dan Pegawai-Pegawai Kanan Dan Kementerian Hali Walau Gabah kita saksikan pada ketika ini kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yadi Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja telah pun bersemayam di tempat yang telah pun dihaskan beserta ahli kerabat di raja yang lainnya. Baik, apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini yang dimuliakan pengen orang kaya Johan Pahlawan Dato' Seri Setia Haji Awang Adnan Jujung Anugraha Hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Perdeka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris. Idris. Anda ingin orang kaya Johan Pahlawan menyembahkan <coughs> bahwa majlis istiadat tidak angkat ikat raja selamat model siap siap kenapa baik sebentar tadi telah pun dapat sama-sama kita saksikan Yang Amat Mulia Pengiran Idris Diri Raja Sahibul Karim Pengiran Ahli Idris telah pun menyembahkan kehadapan majlis kebawah dunia Maha Mulia Perdekat Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat akad nikah diraja telah siap sedia untuk dimulakan. Pada ketika ini, yang berhormat pihak orang kaya Paduka Seri Utama atau Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menghadap kehadapan Majlis Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Pengida Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bersama dua orang awang-awang seorang membawa tempat menandatangani borang nikah dan seorang lagi membawa gangsa tempat menyimpan anak tulis dan seterusnya duduk di tempat yang telah pun di وبه نستعين على أمور الأمور والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dengan bertawakal kepada Allah Kala mewakilkan kepada pihak Untuk menikahkan Anak perempuan Pengiran anak putri Fadilah Membangun Bulkir Dengan Awam Abdullah Nabil Mahmud Al-Fisham Dengan mahal Seribu ringgit Ampun dan ampun Jerusalem menyembahkan orang nikah ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan seterusnya ditanda tangani oleh ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Yang Mulia yang berhormat Pinorang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Jojo Nugraha Dan sekarang bergerak balik ke tempat duduknya Diikuti oleh dua orang awang-awang Daripada Kasir Utama Datuk Perdeka Seri Setia Haji Ahmad Salim Jujur Jongkurnya berkenan ke bawah duli yang maha mulia Perkasa Bunda Sultan dan Dili Pertuan Negara Brunei Darussalam Untuk memulakan majlis istiadat akad nikah Yang mulia Awang Abdullah Nabil Muhammad Al-Hashimi Sementara tadi tunduk memberi hormat ke hadapan majlis Bawah duli yang maha mulia Perkasa Bunda Sultan dan Dili Pertuan Negara Brunei Darussalam Lalu mengitar duduknya Hadap yang berhormat Dilorang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Haji Awang Salim Sebelum akad nikah dilaksanakan, akan dibacakan khutbah nikah ah, setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرغوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته ثم بأحكامه وعزم بدينه وكرم بنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا اوشج بالأرض قال والزم الانام وقال عز من قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجرا ونسبا وصفرا وكان ربك قديرا قول الله يجري على قضائه وقدره يجري الى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر اجل ولكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتاب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان الامور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما اخر ولا يستعمل ولا يستعمل اثنان ولا يفترقان الا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat sama-sama menyaksikan satu lagi peristiwa yang sangat istimewa lagi mulia dan penuh beradat istiadat yang meneruskan ajaran Islam iaitu peristiwa istiadat akad nikah diraja di antara yang teramat mulia berduka sebagai anak putri Fadilah Nur Balqiyah binti kebawah bawah Duli yang maha mulia berduka sebagai Sultan Haji Hasanah Balqiyah Muhammad Zaddin Wadawlah dengan yang mulia Ong Abdullah Nabil Muhammad Hashimi. Bagi kedua mempelai diraja, ianya adalah suatu peristiwa yang manis dalam kehidupan mereka berdua di mana keduanya akan menjadi sehidup semati, semasa ketiduran, saling kasih mengasihi dan ianya merupakan peristiwa yang suci dan mulia yang akan menjadikan kedua mempelai diraja hidup rumah tangga dan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan kekekalan dengan jalinan mawaddah warahmah dalam menuju keluarga sekinah aman damai yang bakal melahirkan judat-judat keturunan yang saleh insyaallah. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk kejadiannya sebagai lelaki dan wanita. Tujuannya adalah supaya keduanya akan saling melengkapi, saling menyempurnakan dalam menjalin kehidupan di dunia ini. Lantaran itu seorang lelaki rasanya perlu sempurna kehidupannya sebelum ianya beristri atau berkahwin dengan seorang wanita. Demikian pula halnya seorang wanita Rasanya belum lengkap hidupnya sebelum ia bersuami So itulah Rasulullah SAW bersabda Iza tazawaj al-abdu Bukan istahmal nisbat din Wala tifillah bin nasbil rabdi Yang bermaksud Apabila seorang hamba Allah itu berkahwin Maka dia terdapat menyempurnakan setengah hukumannya Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Dalam menyempurnakan separuh yang masih terhisap atau berkincang Islam sebagai agama yang sempurna bukan sahaja mengatur hubungan antara Allah dan manusia akan tetapi mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan sesama makhluk Allah yang lain. Dan kerana itu, kenapa hukum Islam mengenai kehidupan berkeluarga ianya bersifat serba lengkap dan sempurna sehingga ia dapat berlaku untuk sepanjang masa. Sesungguhnya ikatan perkahwinan dalam Islam bukan hanya dinyatakan dengan pertukaran cincin pada jari atau apa pun cara atau adat yang mereka cipta yang menjadi amalan setelah masyarakat. Akan tetapi, dalam Islam, ianya adalah melalui akad nikah yang dinyatakan dengan ucapan yang bersumber dari hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ianya menjadi sebagai satu mithaqun ghalizun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini perjanjian yang teguh lagi pun. Akad nikah itu selain merupakan ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, ianya adalah merupakan suatu penyerahan amanah dari seorang wali kepada seorang calon suami. Kerana itu, kenapa ia, kenapa ijab kabul itu dilakukan oleh seorang wali dan calon suami? Di sinilah kita dapat memahami kenapa Rasulullah SAW <clears throat> berpesan, kepada setiap, kepada setiap Muslim yang bergelar suami agar menjaga amanah itu sebagaimana sabda beginda اتقوا الله بالنساء فإنهن عوان عندكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله yang bermaksud takulah kamu kepada Allah dalam urusan wanita kerana mereka itu hidup bernaung di bawah tanggungjawab kamu dan menjadikan ianya sebagai isteri kamu berdasarkan amanah Allah dan kamu dihalalkan bergaul dengan mereka berdasarkan kalimah Allah. Lantaran itu sebagai suami terimalah amanah ini dengan penuh kesedaran akan apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Kerana setiap suami selain bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dia juga dipukulkan tanggungjawab terhadap keluarganya. Justru Allah mengingatkan perintahnya dalam surat Tahrim yang berbunyi, Ya ayuhallazina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara yang tafsirnya wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu yang isteri-isteri dan anak kamu daripada bahan api neraka dari maksud ayat itu dapat dipahami dengan jelas bahawa setiap suami dipikulkan beban tanggungjawab oleh Allah SWT mengenai keselamatan keluarganya baik di dunia maupun di akhirat Berdasarkan tanggungjawab yang diletakkan pada bahu setiap suami, maka Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam setiap rumah tangga sebagaimana firman Allah Taala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa yang tafsirnya kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita justru sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga setiap suami itu wajib dihormati dan ditaati oleh isteri selama mana tidak membawa kepada melakukan perkara-perkara mungkar ataupun maksiat kepada Allah dalam pada itu hendaklah diingat bahawa setiap isteri itu mempunyai hak iaitu hak yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap suami di mana batas-batas hak dan kewajipan antara suami dan isteri ini telah pun diatur dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah walahunna mithlul ladina alaihinna bil ma'ruf tafsirnya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf perkara ma'ruf adalah membawa maksud kebaikan dalam arti yang luas meliputi kebaikan dalam bersikap berperilaku dan berkata-kata dan sebagainya dalam semua aspek kehidupan. Bersikap baik kepada isteri itu adalah salah satu perintah Allah kepada setiap suami. Sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa, Wa'asiruhunna bil ma'ruf yang tafsirnya dan bergaulah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Sikap dan perilaku seorang suami terhadap isterinya adalah dapat dijadikan sebagai dasar pengukur untuk menilai kebaikan seorang suami atau lelaki. Di mana seseorang lelaki itu dikatakan baik bila mana dia bersikap baik kepada istrinya. Ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang bermaksud sebaik-baik kamu di antara kaum kaum lelaki adalah yang paling baik sikapnya lakunya kepada istrinya dan akulah yang Rasulullah adalah yang paling baik di antara kamu kepada istri-istriku. Dalam kehidupan suami isteri, di samping adanya persamaan sifat-sifat dan kewajiban tanggungjawab, tentunya ada perbezaan-perbezaan sifat maupun pendapat. Dalam menghadapi perbezaan ini, eh, janganlah seorang suami mencela dan memburukkan isterinya itu, atau seorang isteri mencela dan memburukkan suaminya. Kerana perbuatan cela-mencela antara suami isteri adalah terlarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqru mu'minun mu'minatan in kariha minna khuluqan radiya minha akhar yang bermaksud janganlah seorang mukmin lelaki mencela seorang wanita mukminah kerana bila mana dia tidak menyukai satu sifatnya maka mesti banyak lagi sifat-sifat yang lain yang mungkin disukainya dalam berkahwin atau berumah tangga menurut Islam setiap suami dan isteri itu adalah menjadikan diri masing-masing saling melengkapi dan saling menutupi dan saling melindungi sebagaimana firman Allah Taala Unna libasul lakum wa antum libasul lahun Yang tafsirnya mereka kaum wanita itu adalah ibarat pakaian bagi kaum lelaki dan kaum lelaki adalah ibarat pakaian bagi mereka para istri. Sebagaimana pakaian itu berfungsi melindungi badan dan menutupi serta menghiasinya, maka adalah setiap suami dan isteri itu berfungsi saling melindungi dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada serta saling menghiasi dan memikirkan kebaikan-kebaikan dan kelokan sikap budi pekerti masing-masing. Bila mana masing-masing suami isteri mematuhi tata tertib kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam ini, maka pastilah akan terwujud rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diliputi oleh rasa cinta kasih sayang yang bakal mewujudkan rumah tangga yang aman damai sebagaimana firman Allah Taala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Tafsirnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang di Allah itu ialah dia menciptakan untuk kamu isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya di antara kamu rasa dekat, rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang terdapat bagi kamu orang yang berfikir. dalam pada itu setiap yang telah berkahwin kita disuruh berikhtiar kita disuruh berusaha dan sudah itu barulah kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kerana semua perkara ada di dalam kekuasaannya. Allah sahabat Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan semua perkara menurut qudrat dan iradatnya dan Allah juga lah yang menghukum semua perkara menurut kekuasaannya. Tidak ada siapapun yang boleh mendahulukan perkara yang dikemudiankan oleh Allah. Begitu juga tidak ada siapapun yang boleh melambatkan perkara yang dilakukan oleh Allah itu. Dan tidak boleh berhimpun dua orang Begitu juga sebaliknya tidak boleh bercerai keduanya mereka dengan qada dan takdir yang tertulis pada azali اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور rahim. <clears throat> sebelum <clears throat> akad nikah dijalankan dijunjung dipersilakan untuk sama-sama mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Mengikut hukum syarat, satu pernikahan itu adalah akan menjadi sah apabila terdapat segala rukun-rukun nikah yang terdiri daripada lima perkara. Pertama, mempelai lelaki atau suami ataupun zauj di mana di dalam majlis akad nikah diraja pada petang ini ialah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi manakala mempelai perempuan dan isteri Azawja iaitu Yang Terhormat Mulia Perdukan Seri Bina Puteri Fadilah Dua Puan binti Kebawah Dulu Yang Maha Mulia Perdukan Seri Bina Sultan Haji Hassan Al-Murqiyah Mu'azzatin Wacaulah yang ketiga, wali iaitu ayah dan mempelai perempuan iaitu Kebawah Mulia Maha Mulia Perdukan Seri Sultan Haji Hassan Al-Murqiyah Mu'azzatin Wacaulah Wacaulah Ibni Al-Barham Sultan Haji Ali Sekudin Sa'adul Khadwaddin Sultan dan Nil Ketuan Dekan Raja Abdussalam Keempat ialah saksi-saksi iaitu yang terdiri daripada Pertama yang diberikan Bukan bin Khatib Datuk Penduka Haji Majaya Abdi Ibrahim Yang kedua yang diberikan Bukan bin Khatib Datuk Penduka Haji Mustafa bin Haji Murad yang ketiga yang dimulakan Bapak Nabi Al-Khatib Datuk Peduka Haji Suhaili bin Haji Masali Al-Hafiz Dan yang keempat yang dimulakan Bapak Kawan Bihin Datuk Penduduk Haji Awang Hamidun bin Hens seraja Khatib Datuk Penduduk Haji Awang Hamid Manakala kelima ialah ijab dan kabul Adapun lapas ijab <clears throat> ialah lapas yang akan saya lapaskan kepada awam yang akan berbunyi Saya nikahkan dan saya kahwin ke awam dengan yang termah mulia berduka Seminah Puteri Mubal Mulqiyah Binti Kebawah yang Maha Mulia Paduka Sebetina Sultan Haji Hassanar Mulqiyah Mu'izzatin Wa Zawlah Yang walinya itu ayah hendaknya telah berwakil wali kepada saya Bagi menikahkan anak-anak dengan maharnya seluruh bumi tunai. Adapun lafaz kabul yang awang akan <clears throat> lepaskan ialah seperti kau dah terima nikahnya yang terhormat mulia berduka sebagai anak putri Fadilah Nabi Mulqiyah binti kebar duli yang mulia berduka sebagai Sultan Haji Hasan Al-Mulqiyah Ma'azuddin Nurdalah dengan maharnya seribu ringgit tunai <clears throat> أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان saya kahwinkan awang menurut sebagaimana perintah Allah SWT iaitu adalah awang pelihara isteri awang itu nanti dengan cara yang baik dan jika berlaku perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi janganlah susahkan dia lepaskan dia dengan ihsan dan cara yang baik Yang mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi Saya nikahkan awang dan saya nikahkan awang dengan yang terhormat mulia Paduka Seri Kenalak Putri Fadilah Nur Bulwaktiah Binti kebawah bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Kenalak Sultan Haji Hassan Hasanah Bulwaktiah Mu'azzatin Wa Daulah yang walinya iaitu ayahandanya kebawah bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Kenalak Sultan Haji Hassan Hasanah Bulwaktiah Mu'azzatin Wa Daulah dia menjadi Al-Marhum Sultan Haji Muhammad Saifuddin Sa'adul Fahimuddin Sultan dan Alhamdulillah Darussalam telah berwakil pada saya bagi menikahkan anak dan dengan mahrinya RM1,000 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya yang teramat mulia Paduka Sri Pingan Anak putri Fadzila Lubabu Bokia. binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bukia Mu'izzaddin wa Daulah dengan maharnya seribu ringgit tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklek. yaitu jika yang teramat mulia Paduka Seri Peringat Anak Puteri, Fadzilah Lubabul Bukia, binti ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasanah Bokia Muizzaddin wa Daulah, isteri kaulah itu. Manakala kaulah tinggalkan ia empat bulan atau lebih dengan tidak kaulah atau wakil kaulah memberi nafkah kepada istri kaulah atau wakil istri kaulah yang tersebut dan ianya mengadu kepada hakim syar'i meminta cerai setelah bersumpah atas ia tiada nusyuz niscaya tertalak ia satu talak atau jika kaulah raib atau diraibkan dengan apa cara jua pun daripada istri kaulah selama selama enam bulan atau lebih jika ia mengadu kepada hakim syar'i. Dengan berkata iannya tiada tertunggu lagi akan kaulah. Dan manakala sabit aduannya, niscaya tertalaklah ia satu talak. Atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut. Kemudian ia mengadukan halnya itu kepada hakim syar'i dan meminta bercerai maka manakala sabit aduannya itu, niscaya tertalaklah ia satu talak. Demikianlah lafaz talik Allah. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وصحبه وتابعيه وتابعيهم على مد الأوقات نحمدك اللهم أن جمعتنا في هذا المكان العظيم في المجلس الكريم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وبركاتك السابغة إنك معبود ونحن لك ركع سجود بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع الله بينكما في خير Al-Arusaini Al-Jadidain Yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Puteri Fadilah Lubabul Bulqiyah Binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin wa Dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi Allahumma inna nu'iduhuma bika Zuhriyatahuma minas syaitanir rajim اللهم إنا نسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم أن تحفظ سلطاننا المعظم أبو عبدالي محمود يأكل كسري بن السلطان حجي حسن البرقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سان الخير والدين سلطان دنيا pertuan negara Brunei السلام من كل سوء وشر وبلاء وأن تنصره على جميع الحسان والماكرين والأعداء يا رب العالمين اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم thank you